assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi videorolikimizda men sizlarga juda ko'p savollar ya'ni muhokamaga aylanib ketgan savollarimiz bor google foyada kishin tekshirilmoqda albatta tekshirilishi kerak deb o'ylayman sababi hozir bularga misol kelib tariqasida tushuntirib o'taman kimdirlar esa birinchi o'rinda o'z mehnati bilan o'z harakati bilan olgan insonlar bor albatta rahmat ularga deymiz yana bir ikkinchi toifadagi insonlar kimdirlar kurslarga borgandir qanaqadir qilib olgan ularga ham e, qanchadir mehnatda harakat qilishdi o'z ustida nisbatan misol yuz foiz o'zi harakat qilmagan bo'lsa ham kimdan yordam so'rab bo'lsa ham kursga borib bo'lsa ham o'rgangan harakat qilgan olgan ular ham yana uchinchi toifadagi insonlar esa oson ya'ni qalbaki yo'lni tanlagan qanday yo'llar photoshopda o'zgartirib olgan ism familiyalarni o'zgartirib olgan yo'qolsa kimgadir ogistirgan ogistirganda ham e, men shaxsan teshabayev mirzaboyev bo'ladigan bo'lsa meni ismim shaxsiy e, shaxsiy kabinetida boshqa bir ism lekin meni sertifikatimda teshabayev mirzaboyev bo'lib chiqib kelishi mumkin tushuntira oldimi ana shu e'tibor bermay a bergan xuddi shunaqa qalbakchiliklar ko'p bo'lib qolyapti shuni tekshirish nazarda tutilgan bo'lishi kerak va albatta bo'lganda ham tekshirilishi kerak sababi mehnat qilib olganlar bilan oson yo'l bilan unaqa photoshopda o'zgartirib qo'yganlarni farqi bo'lishi kerak yana bir u photoshopni o'zgartirgan havolani kimdirlar havola olyapti menga kimdir bittasi bir inson ko'rsatdi endi shaxsini ochiqlamayman menga tashladi photoshopda o'zgartirilgan havolasi shunaqa havolasiga kirsam rasmiy saytda biz olayotgan havola berayotgan saytniki emas boshqa bir saytniki bo'lib chiqyapti shuning uchun e, ular o'shanga o'xshagan saytlar juda ko'p ekan men ham unchalik e'tibor bermagandim endi e'tibor berib qaragandim xuddi o'sha saytlarga havolasini tashlab qo'yyapti havola qo'yish yo'llari bor ekan shu joyda kimdirlar o'zbek e, blogerlar chiqardi e, qarakot orqali videolar e, havola olish yoqasa havolani aniqlash shunaqa video roliklar chiqib ketdi albatta bular albatta yaxshilik yo'liga chiqarishgan lekin kimdirlar yomon maqsadda ya'ni boshqa bir saytlarni havolasiga moslab google educationni moslashga chiqarib ko'rishdi ana shunaqalar albatta qalbaki chiqadi tekshirilishi kerak mana shunaqalar qalbadan tushib qolishi kerak chunki boyagi mehnat qilgan bilan oston soxta yo'l bilan harakat qilgan farqi ajrab qolish kerak deb o'ylayman endi meni fikrim bu endi hammani o'zini fikri o'zicha bo'ladi endi demak tushuntirib o'taman buning uchun sizlarda tekshirish har qanday holat tekshirsin tekshirganda sizni asosiy narsalar o'zingizda chiqsin bo'ldi siz ko'nglingiz to'q bo'lsin bu narsalar qanday nima narsalar pochta pochtaga kirganingizda o'zingiz maxsus sayt E, google education for ga biriktirilgan pochtangiz bo'ladi pochtangiz bo'lganda o'sha pochtangiz ichida men misol uchun menda bu pochtam uchun hamma narsa ishlatganim uchun menda xabarlar ko'p xabarlar ko'p shuning uchun google for education mana menda bitta sertifikatim Educationdagi. bu men bitta sertifikatim turibdi xuddi shunga o'xshash e, bo'lish kerak asosiy sertifikatlaringiz pochtangizni o'chirib yubormang imkon qadar oshiqcha narsalaringiz bo'lsa o'chirib yuborib ana shu asosiy narsalarni olib qo'yganingiz yaxshiroq ho'p ana undan keyin siz ochasiz pochtadan keyin google yozaman google for education deb yozaman mana level bir deb yozyapman mana men pochtani ko'rdingiz pochtada saqlanib qolishi kerak bu narsa sizni o'chirib yuborsangiz aslida muammo emas lekin saqlaganingiz yaxshi mana buni e, google forda кешнga kirib olamiz register tizimni tanlang hop english men tezda tez o'tib ketaman chunki bu videolar oldin ro'yxatdan o'tish hammalarida bor bu kimdir uchun yangilik bo'layotgan bo'lsa youtube kanalimni kuzatsangiz albatta bor bular ho'p mana shaxsiy kabinet shaxsiy kabinetimiz shaxsan men uchun shaxsiy kabinetim shu xush kelibsiz deyapti mirjalol teshabayev deyapti profilni tahrirlashga kiradigan bo'lsam men mana ko'ryapsiz haqiqiy o'zimni shaxsiy kabinetim bo'lsa bu mana ko'ryapsizlar mana yuridik ism yuridik familiya o'zgartira olmayman lekin mana sertifikatimdagi ism familiya o'zgartirishim mumkin ko'pchilik mana shunaqa beryapti bir kishini ro'yxatdan o'tkazib qo'yaptida bu e, sertifikatni ismlarini o'zgartirib berib qo'ya qolyapti hech qanday muammo bo'lmayapti shunda ular uchun abiratganlar uchun deb nazarda tutib gapiryapman lekin mayli o'zgartira olmaydi tushuntira mayli tahrirlash qilgan taqdirda ham o'zgartirilgan joylar mana shular mana shular o'zgartirsa bo'ladi lekin ism familiyani o'zgartirilmaydi shunisiga e'tibor berasizlar ko'pchilik mana shunga chalg'ib qolyapti ba'zida misol ism familiya sertifikatda boshqacha familiya yuridik familiya ismda boshqacha bo'lib qolyapti mana shu isbotlashga kelganda ism boshqa bo'lib qolyapti bu albatta qalbakilikka kiradi xato hatto o'zingiz mehnat qilayotgan bo'lsangiz ham xato yozib qo'ygan bo'lsangiz bu qalbaki sertifikatga o'tib qoladi agar mana bu ay to'g'ri yozibdi mana noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lsangiz qayta to'g'irlab qo'ysangiz bu muammo emas lekin bay to'g'ri yozgansizu mana joyida manida noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lsangiz bu qalbakiga o'tadi oldimi buni endi mening sertifikatlarim Men sertifikat bu shaxsiy kabinetingiz e, kirgan joyingiz tushuntira oldim buni endi meni sertifikatlarimga kirsangiz mana sizda sertifikatlar turibdi hozirgina bosadigan bo'lsam mana elektron pochtaga qayta yuborishni bossak men e, sertifikat joyimizga sertifikat keladi level 1 man hozir menda level birinchi darajali sertifikat jo'natyapman ekan jo'natsam sertifikat mana joyga bugungi sana bo'yicha keladi faqat sertifikat ichini ochsangiz sana lekin o'sha eski sana bo'yicha keladi agar level 2 ni jo'natsangiz ham bo'ladi level 1 dan 2 ni jo'natib qo'ysangiz ham bo'ladi agar mabodo mayli o'chirib 3 ketib qolgan bo'lsa bu ana shuncha muammo emas mayda yo'q bo'lsa degan narsani aytdim qaydan qayta jo'natsa bo'ladi hop undan keyin kvitansiyalarga kiryapmiz kvitansiyalarga kirganimizda meni sal kirish kerak hop endi birinchi mana to'lov ikki marta to'lov qilganman, sababi bir martasi yiqilganman, bir martasi xullas tajriba sifatida ishlatilgan naqam bu, sertifikatim bu. Birinchisi yiqilganman, ikkinchisi o'tganman ikkinchi mana bittasi qaytuv qaytuv bo'lganda ikkinchisi yana qaytadan to'lov qilganda yigirma besh dollar tushgan kvitansiyalarni shu yerdan bilsalar ham bo'ladi necha marta to'lov qilganinglar necha marta qaytuv bo'lgani hammasi o'chib ketmaydi barchasi shu yerda chiqib keladi Twitterdan sizlar tushundilaring. Hop, imtihonlar ro'yxatdan o'tish shart emas. Zubayda imtihonlar ro'yxatdan o'tadigan odam kerak xolos. Mening baholarim. Xo'p, mana. Mana birinchisi muvaffaqiyatsiz, ya'ni yiqilganman. Ko'ryapsizlar mana 19-noyabr kuni bo'lgan, yiqilganman. Ikkinchi marta harakat qilganim mana 26-noyabrda o'tgan ekan, o'tish bo'lgan ekan, o'tish bo'ldi. hop undan keyingi bo'lsa esa yigirma to'qqizinchi noyabrda o'tgan ekanman mana o'tish bu ham o'tildi o'tilsa birinchisida yiqilganman ya'ni kvitansiyalarni tushuntirib o'tdim shu o'tishni bosadigan bo'lsam mana mana men bizda quyidagicha ma'lumotlar beryapti mana barchasini tanishib chiqishinglar mumkin o'zinglar boshdan ya'ni 36 oy amal qilishlari shular haqida tanishtirib o'tilgan men qisqa qilay videoni imkon qadar vaqt cho'zib ketayotganligi uchun ho'p menimcha ja tushunarsiz bo'lmadi deb o'ylayman xuddi shular tekshirilmoqda asosan hop yana demak hop yana asosiy yana bir bo'limimiz qolib ketdi ya'ni havolalar Hop, menda bor. Mana shu mana sizning sertifikatingiz, mana akadik mana. Mana shu asosiysi. Mana shu saytdan mana havolanib turibdi. Mana level 1, level 2 uchun mana tanlab qo'yamiz. Mana bizda xuddi shu saytda chiqib kelish kerak. saytni nomini ko'rib olinglar. mana shu saytda chiqib ketish kerak shunaqangi saytlar bor ekan ko'rinishi bir xil yozuvlargacha bir xil hamma ko'rinishi bir xil faqat saytni nomi boshqa shu saytlarga o'xshab bo'lsa men intensiyatsiya kirib uchun mana shunaqa holatda turibdi aslida bunaqa ko'rinishda bo'lmasligi kerak saytni nomini bilib olinglar haqiqiy shaxsiy kabinetingizda mana shu turgan bo'lsa mana shu joyda bo'lsa sizni haqiqiy o'zingizniki bo'ladi agar bu saytni nomi boshqa bo'lsa bu bu qalbaki sertifikatga o'tib qoladi ko'rinishi bir xil ko'ryapsizlar bu o'zini sayti to'g'ri bu rasmiy sayt lekin ayrim bir saytlar bor ko'rinishi bir xil ekan lekin boshqa bir saytlar bo'lib chiqyapti shu asosan shu texnik tarafdan shular tekshirilmoqda deb o'yladik chunki shu ko'p narsalarni sinovdan o'tkazdik harakat qildik mana shu xudo xohlasa mana shu narsalar o'zingizniki bo'lib chiqsa siz ko'nglingiz to'q bilan ellik foiz ustama olishni davom ettirasiz barchalarga omad yor bo'lsin xudo xohlasa hammanglar o'tib olinglar xudo xohlasa hammanglarga o'zinglar nominglarda o'zinglarni muallifinglarda chiqib kelsin savol javoblar bo'lsa kommentariyada yozib qolishni unutmanglar sog' bo'linglar omon bo'linglar